Eleven. مستحيل Ei, Ooh. ça ಸೂನೂ ing neraka Mugi Allah Paring tobat dateng kawula Panjenengan zat kang paring pangapura ilahi ساحر ملك الله جحيم Oh no. get in neraka Mugi Allah Paring tobat dateng kaula Panjenengan Zat kang Pangapura